ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ವಂದನೆಗಳು ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭ ದಿನವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಿನವೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಶುಭವಾಗಿದೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೈಸ್ತಾ ನಾವೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಮಂಗಳವು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಮಂಗಳವು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗುವುದು ಅಮಂಗಳವು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಮಂಗಳವು ಸಜ್ಜನರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಏನು ಅಮಂಗಳ ಮಂಗಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಶುಭ ಮತ್ತೆ ಅಶುಭ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಶುಭವು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಶುಭವು ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಅರ್ಥ ಅಮಂಗಲವು ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆದಮನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ಆಬೇಲ ನಮ್ಮಂತೆ ಕಾಯಿನನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಆಬೇಲನು ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಯಿನನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಯಜ್ಞ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ದೇವರು ಕಾಯಿನನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದಿಕಾಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆನೂ ಸಹ ಮೇಲೆ ಪಡ್ತದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪವು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಡೇಬೇಕೆಂದು ಬಾಗ್ಲಲ್ಲೇ ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿರೋದು ಆದ್ರೂ ನೀನು ಅದನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ದೇವರು ಕಾಯಿನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋಂತ ಮತ್ತ ನೀನು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ತಲೆ ಪಡ್ತದಲ್ವಾ ಪಾಪ ನಿನ್ನನ್ನು ವಶ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದಾಗೆ ಅಮಂಗಲವು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಾಯಿನನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅವನನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪಾಪ ಬಾಕ್ಲತ್ರನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಅದು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಂತೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ನಮಗಾಗಿ ಹೊಂಚಾಕುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಂಗಳವು ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ನಾವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ನಾವ್ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಏಳನೇದ್ದೆ ಹದ್ನಾಲ್ಕರಿ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರನ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಶತ್ರುವು ಕೆಡುಕನ್ನ ಇರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಆನೆಯನ್ನ ಅಡಿವೆನೆಂದು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೂ ಶೂನ್ಯವನ್ನೇ ಎತ್ತನು ನೋಡಿರಿ ಅವನು ಅಗೆದು ಅಗೆದು ಗುಂಡಿಯನ್ನ ತೋಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ತಾನೇ ಬಿದ್ದುವುದನಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕುಯುಕ್ತಿ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ಅವನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯವು ಸ್ವಂತ ಬುರುಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಬಯಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಮಂಗಲವು ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ನೀನು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲೇ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಬಯಸು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲೇ ನೀನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಬಯಸಿದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸತ್ಯಭೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಪಿಸೋದ್ವರೆಗೆ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ we are call to be a to do good things ಅಂತ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಮಂಗಳವು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಹುಷಾರಾಗಿರು ಆಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಆ ತೊರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಮಂಗಳು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಮಂಗಳವು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗುವುದು ಮಂಗಳವು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಆಗುವುದು ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಲೋಟನನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನ ದೇವರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೊರಡು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನ ಕರೆದಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೊತೆ ಲೋ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಆತನು ಈ ಲೋಟನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕಿತ್ತಾಡುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಲೋಟನನ್ನ ಬೈದೆ ನೀನ್ ನನ್ನಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗ ನೀನ್ ಕೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಲೋಟನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರ ಲೋಟನೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸಗಾರರು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರ ಇಬ್ರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಕಿತ್ತಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನೀನು ಕಿತ್ತಾಡೋದ್ ಬೇಡ ನಾವಿಬ್ರು ಇನ್ಮೇಲೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರೋಣ ನೀನ್ ಉತ್ತರ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆತನು ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಲೋಟನಿಗೆ ನೀನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಹೋಗು ನೀನ್ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಹೋಗು ನಾನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀನ್ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಲೋಟನು ಅಬ್ರಹಾಮ್ನ ಹೇಳ್ದಂಗ ಮಾತನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಪ್ಪ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮ್ನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಅಂತ ಲೋಟನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಲೋಟನು ಸ್ವಹಿತವನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಆತನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಲ್ಲಿರೋ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ನದಿ ಹರಿಯೋ ಕಡೆ ಆತನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತ ನಾನು ಇದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದ್ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಲ್ಲೈತೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರೈತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿದಾವೆ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಿನ್ ಇದ್ ಕಡೆ ಹೋಗು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸೊತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಲೋಟನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಲೋಟ್ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಲೋಟನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಬಯಸಿದ್ರಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಲೋಟನ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದ ಆತನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸಿದಾಗ್ಲೂ ಅಬ್ರಹಾಮ್ನು ಲೋಟನ್ಗಿನ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗ್ತಾನೆ ಲೋಟನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಲೋಟನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲೋಟನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರ್ತನಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಾವು ಸಹ ಅಬ್ರಹಾಮನ ತರ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಬಯಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಲೋಚನೆ ಬರಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ I can do all things strengthens me ಕರ್ತನಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆರೈಸೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಶುಭವೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ನಡೆಯಲಿ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೈತಾನರನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ತುಳಿದು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಣ ಕರ್ತನು ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನ ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಬ್ರಹಾಮನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಬಯಸೋಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಬೆಲನಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂತ ಜೀವಿತವನ್ನ ಜೀವಿಸೋಣ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಾಗ ನೀನು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ಇವರನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಂತೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕರ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀನೇ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೂಮ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಿನ್ ಶುಭವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ